Jom kita tengok videonya. Let's go. Pencerama. Ini yang berlaku Dr. pada 1821. MIT. Satu angkatan perang dari Siam berlayar ke Kuala Kedah. Dia pun main ramai. Jadi bendahara dengan Laksamana masa itu terkejut. Bila oh. ditanya, ah. dia kata kami main ni nak ambil bantuan beras. Pasal kami perlu banyak bantuan beras untuk lawan dengan Burma. Jadi bendahara pun kata tak apalah tengok banyak beras yang dah cuba bagi kepada perempuan ni. Rupanya bukan itu hasratnya. Hasratnya adalah untuk menangkap Sultan Mata Judit dan oh. untuk menawan Kedah. Plot ini sebenarnya dirancang oleh Raja Ligor setelah mendapat perkenan daripada King Rama di Bangkok. Semasa Panglima Siam, Raja Legok tu lah Panglima Siap nama dia Pia Buri Sakmunton dia bawa melawat di sekitar kota tengok mayam-mayam yang ada tiba-tiba saja dia suruh askar dia serang bunuh semua pengawal-pengawal di dalam kota berlaku pertempuran Allah. hebat di dalam kota dalam masa yang tidak lama kerana pengawal-pengawal kota pada waktu itu tidak bersedia tak sangka Siam nak serang jadi kota tu pun ditawan angkatan perang Kedah bersama Sultan Tepasar Penuh dan bertahan di Pulau Pinang dan daripada Pulau Pinang lah mereka merancang macam mana nak tawan balik negeri Kedah sebab apabila kota itu jatuh artinya negeri Kedah jatuh Allah. tahun 1831 10 tahun apabila Kedah dah habis ni bendang-bendang ni habis tak ada siapa buat lah tinggal naik semua habis semua kampung-kampung alaman kena bakar habis 10 tahun lepas tu Tengku Kudin Tengku Kudin ni dia Syed Zainal Abidin nama dia dia anak belakang Sultan dia mengetuai 3,000 angkatan perang orang Melayu dari Perairan serang Siam di Kedah dan mereka berjaya menghalau angkatan Siam sampai ke sempadan Siam kota Along Ganu tempat pemerintahan Tuan Siam pun jatuh lari habis Siam dengan Allied ya, iaitu British telah mengisytiharkan pada waktu itu orang-orang Melayu yang berperang dan merampas balik negeri Kedah sebagai perompak lalu pendanaan yang oh. boleh diperangi ha, jadi pakatlah dua serang Pakatan Siam dengan British ini mengasak balik tentera Tengku Kudin dan Tengku Kudin terpaksa berundur dengan tenteranya akhirnya bertahan balik di kota Kuala Kedah Angkatan Siam serang daripada darat British kepung daripada laut jadi pasukan Tengku Kudin tersepit dalam kota tapi oleh sebab benteng kota tu kebaik maka mereka boleh bertahan dalam tu dan siam terpaksa bina menara tinggi tepi pokoknya naik atas tu tembak ke dalam kota nak masuk tak boleh dan daripada dalam duk balas tembak keluar Allah. tapi berapa lama kita boleh bertahan daripada dalam dengan bekalan makanan tak sampai bekalan peluru tak sampai Tiga bulan saja setelah bertahan selama tiga bulan dan bertempur menentang 7,500 askar dengan 3,000 ekor gajah dari siap. Akhirnya, kota Kuala Kedah itu sekali lagi jatuh kembali ke tangan Syam. Tengku Kudin akhirnya terbunuh. Tapi ada cerita yang mengatakan bahawa Tengku Kudin ni masa siam dah asak sampai ke pintu kota. Akhirnya pintu kota pecah. Tengku Kudin masa itu berada jauh sikit daripada pintu kota. Dia panggil salah seorang prajurit dia. Dia kata, hantikam aku, hantikam aku daripada kita ditawan oleh siap baik kita mati jadi Allah. prajurit dia pun tikam dia dia pun tikam prajurit dia maka dua-dua mati apabila siam sampai tengok daripada setinggai mayat dia marah siam ni bila dia marah dia buat apa dia kat kepala dia bawa kepala Allah. ni kepada raja legor bila sampai saja raja siam terkejut tengok kepala saja pun cengeng dah ha, ni yang kata tunggu gudit jadi dalam peperangan tahun 1830 ni 1255 orang pejuang Kedah gugur syahid. Allah. Daripada jumlah itu 655 orang adalah pejuang laki-laki dan 600 seri kandi. Maknanya tok-tok kita ni pun turut sama berperang. Turut sama mengangkat istinggar oh untuk menembak siap Siam. Siam poi jauh 700 orang mati kita yang 1255 tu mana yang mati di tempat kejadian ditanam dalam kota itu mana yang cedera dibawa dengan perahu dirawat yang mati selepas daripada itu ditanam di tapak masjid Zahir hmm. tahun 1838 angkatan perang sekali lagi kali ini lagi hebat lagi besar diketuai oleh Tunku Muhammad Saad Panglima Muhammad Taib Tok Moris daripada Langkawi Datuk Laksamana Awad Muhammad Ali Orang sebut juga Wan Mali Wan Kali ini lagi besar ribu askar Dengan bantuan wow. daripada Aceh, Serdang Deli, Berdage, Siak, Pahang, Terengganu, Kelantan Serentak Bersatu menyerang ya. siap Serang sampai tak Tuah ribuan lari lintang pukang Asak, asak, asak, asak, asak Akhirnya berjaya menawan kembali Kota Kuala Kedah Wow Bila dia tawan kembali Kota Kuala Kedah tunggu Mama Saad baca bendera Kedah bila dia pacak Captain Warren Captain Warren ni British dia main dengan kapal kan? dia bagi warning dia kata syarikat mesti marah dia lah ni baik serah balik kota kalau kedah ni dekat siap maka Tunku Muhammad Saad jawab balik ah, inilah kata-kata dia dia kata beritahu syarikat tersebut kami telah menawan semula kedah yang merupakan hak milik kami sebenarnya tiada undang-undang boleh memansuhkannya dan selagi kami dapat menghunuskan pedang atau memegang lebih kami akan mengekalkan warisan yang diperturunkan daripada nenek moyang kami nah, ini dia balas tadi kata-kata Captain Warren terkejut tak-tak Captain Warren kemudian asok lagi Patani buat kali pertamanya dibebaskan daripada Siam kemudian asok oh. lagi sampai ke Singgora Tunggu Masaat Datuk Wan Mali Datuk Tok Morris dan sebagainya kata kali ini kita mengamuk sampai Bengkong sampai di Singgora Montisan pasal apa? Monsun ujian lebat kita tunggu di sini dulu tunggu bantuan tentera tambahan sampai daripada Terengganu dan juga Pahang kalau sampai buat-buat ni memang bangkok sekali jatuh tapi masa duduk tunggu tu kerajaan negeri Selat maknanya British memberi bantuan kepada siapa dia hantar senjata-senjata banyak kepada Siam dia hantar kapal-kapal banyak kepada Siam Ak ah, Tengku Muhammad Sa'ad sekali lagi terpaksa berundur dan Nah, perang hatnya perang hatnya itu cukup sengit dan dalam perang hatnya itulah syahidnya seorang ulama besar iaitu Syekh Samad Al-Falibani badan dikebumikan di kampung di selatan Tai nama Bantrang badan saja kepala dipotong dan dibawa kepada Raja Siam di Bangkok. Jadi kepalanya ada di Bangkok. Badannya di Hanoi, Pantrang. Hebat tak hebat ulama kita? Ulama hebat. di perang. Jadi jangan siapa kata perjuangan ini orang agama tak campur. Dulu yang di depan adalah orang agama. Betul. Ulama. Tuduh. Ah, jadi tunggu masaat ni bunuh bunuh bunuh bunuh bunuh dalam perang hatnya yang bunuh bunuh bunuh kan perang perang perang lagi kena esok lagi 150 ribu tentera Siam turun main eh, dengan gajah dan sebagainya bunuh bunuh bunuh akhirnya masuk balik ke kota Kuala Kedah bertahan dalam kota Kuala Kedah sekali lagi bantuan dari Bangkok tiba ribu tentera dilengkapi senjata yang lebih moden senjata daripada British meriam dan juga gajah-gajah pang menyerang dari arah darat di laut, kapal perang British Haisin yang berkekuatan 18 laras meriam ditembak daripada laut. Kapal tersebut terpaksa berlapuh jauh dari pantai untuk mengelakkan pedilan meriam dari dalam kota Kuala Kedah. Tak wangi juga ada. Okay. Itu kapal yang besar. Selain daripada kapal yang besar, ada tiga lagi kapal yang lebih kecil. Emerald, Pearl, Diamond itu mengiringi kapal itu. Jadi, dia kepung ke laut. Jadi, orang Melayu Kedah ni dah kepung nak pergi ke laut tak boleh sebab kena tembak daripada kapal laut nak ikut darat siap dah turun main dah makin ramai tahun 39 pada 19 bulan Mac tepat tarikhnya pekan Kuala Kedah sudah pun jatuh sepenuhnya kepada siap dikuasai oh. oleh orang siap dan penembak tepat mereka ditempatkan di setiap sudut pekan Kuala Kedah itu sebabnya orang Melayu yang ada ketika itu semuanya dibunuh dengan kejap menyadari harapan untuk menang adalah tipis dan kota akan jatuh ke tangan siap bila-bila masa malam tu tentera prajurit Melayu ni dengan askar sepuh yang daripada India eh. ini yang beragama Islam yang bersama dengan tentera Islam Kedah ni membuat serangan berani mati di atas kedudukan siap di pekan tersebut jadi malam ni last lah mereka serang habis-habisan 15 askar sepuh melepaskan tembakan bantuan ke arah askar siap peluru yang sepuh ni ada boleh bertahan 2 jam oh. dia dapat tembak dalam masa dua jam tu lah beberapa orang pejuang Melayu tunggu masaat, tunggu Abdullah Datuk Mat Taib Hitam Laksamana Datuk Wan Mali terjun ke dalam Alok Melaka dan berenang untuk menyelamatkan diri supaya mereka ini dapat merancang lagi serangan seterusnya Allah jadi saki-baki orang Melayu yang tinggal diarahkan untuk menyelamatkan diri dengan berenang ke arah kapal-kapal Inggeris. Kapal Inggeris ni dia punya kelasi tu orang Melayu daripada Genghis lah. Jadi apabila dia berenang ke kapal-kapal Inggeris ni orang Melayu daripada negeri Selat ni tolong tarik dia naik walaupun ditangkap tapi tak dibunuh ah. angkatan Tengku Muhammad Sa'ad yang bertahan di dalam kota hanya tinggal tak sampai 200 orang daripada terpaksa tembak habis-habis habis peluru maka akhirnya pada subuh 29 Mac 1839 kota Kuala Kedah berjaya ditawan sepenuhnya oleh Siam dan kesemua orang Melayu yang mempertahankan kota tersebut terkorban kecuali yang lari terjun ke dalam Alok Melaka seperti anjing pribumi orang India di sepanjang pesisir pantai semenanjung India menjilat tangan yang mendera mereka tetapi tidak bagi orang Kedah dan kita orang Inggris seharusnya menjadi yang pertama memuliakan bangsa yang tidak tunduk kepada kekejaman Captain Sherrod Osborne, pegawai tentara laut British. Oh, macam tuh. Ini kata-katanya beliau ya, kata-kata mereka seperti itu. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi perjuangan ya nenek moyang ya yang ada istilahnya di Kedah yang mana mereka tidak mau dijajah. Ya, mereka melawan memperjuangkan hak miliknya ya warisan daripada nenek moyang itu. Dan Allahu akbar. peran agama Islam sangat-sangat penting di sini. Sama halnya dengan istilahnya di Indonesia, ya semua istilahnya para ulama, para ustadz, ya pemuka-pemuka agama ya terkorban, ya pahlawan-pahlawannya terkorban di masa penjajahan. Seperti itulah ya kejadian di masa lampau yang kita tidak bisa merasakan. Ya, kita hanya bisa duduk manis sekarang, kita hanya bisa menikmati sekarang ya karena kenapa perjuangan sudah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita yaitu berperang yang mempertaruhkan nyawa dan juga harta dan juga istilahnya keluarga di sana banyak yang terkorban demi apa demi menjaga warisan nenek moyang yaitu sebuah bangsa dan negara maka daripada itu teman-teman sekalian ketika kita selesai sholat maka kita doakan pahlawan-pahlawan kita khususkan kirimkan fatihah karena banyak daripada pahlawan kita itu yang beragama Islam ya di mana mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu manusia pada zaman dahulu yang memperjuangkan negara kita yang memperjuangkan bangsa kita Allahu Akbar Kita kena kirimkan fatihah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 Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih guys ya Allah. Ketika saya menonton video ini merinding asli guys. Karena kenapa perjuangan ya, daripada orang-orang terdahulu memperjuangkan negara bangsa ya memperjuangkan sebuah negeri, memperjuangkan tempat tinggal tanah air seperti itu terkorban memperjuangkan demi apa? demi agar anak cucunya istilahnya sekarang di masa yang sekarang ini kita bisa bahagia kita bisa istilahnya menikmati ya, tanah air kita bisa duduk tinggal di sini seperti itu guys Allahu Akbar dan kita mungkin belum terfikir apabila ada nanti perang kita belum terfikir apakah kita akan melawan atau kabur Allahu Akbar Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request ya dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya semangat juang harus ada dalam diri kita ya jangan sampai istilahnya kita dijajah lagi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh